구독 あれ出て

Ah! Pété Pété, pété Kaki hmm. oh, oh.

Mm-hmm. <laughs> 哎。 Ooh. Thank <laughs> you. Ha? 对对对 Ha ha ha! Good.

あ